A, B ve C kentleri aynı yol üzerinde yukarıda verilen sıradadır. A kentinden hızı 90 km, B kentinden hızı 70 km olan iki araç aynı yönde ve aynı anda ve yönde hareket ederek aynı anda C kentine varıyorlar. A ile B kentleri arasındaki uzaklık 120 km olduğuna göre B ile C kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Bunu sormuş. X diyelim buraya. A'dan 90 km hızlı çıkıyor hızla çıkıyor. B'deki ise 70 km hızla çıkıyor. Şimdi hız problemlerinde bir tane formülümüz var. O da yol eşittir hız çarpı zaman. Bunu yazmamız lazım. A aracı için hızı 90. B aracı için hızı 70. Zaman ikisi de aynı sürede varıyorlar. Yani aynı anda çıkıyorlar, aynı anda varıyorlar. İkisine de T diyelim. Yol ne? 90 km hızla gidenin aldığı yol 120 artı x. B noktasından çıkanın aldığı yol ise sadece x. Benim iki tane denklemim var. Şimdi bunu taraf tarafa çıkaralım. 120 aşağıya geçti. Çünkü burada 0 var. 0 artı x. x'ten x çıktı. 0. 90t, 90 çarpı t 90t, 70t çıktı 20t. 120 eşittir 20t ise t eşittir 6. Yani süre eşittir 6'ymış. 6 saat sürüyormuş bu yolculukları. Herhangi bir yerde 6'yı yerine koyduğumda x'i bulabilirim. Mesela alttaki denklemde daha kolay koyarım. Çünkü şurada bir şey yoktu zaten. t'yi koyduğumda 60, 6 çarpı 70 bu da 420 oluyor. Burası 420, şurası da 120. A'dan çıkan da 120 artı 420'den 540 kilometre yol almış. O da burada gözüküyor. Cevabımız Adana.